नमामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः मैं वीडियो कॉल करूँ आपकी मैं वीडियो कॉल समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ब्लू है ब्लू वाला तो होना so this was Bhairav Baba's mandir Kedarnath के ऊपर वो रे केदारनाथ बाबा भोलेनाथ there is the helipad area all right chopper केदारनाथ से नीचे बाबा के स्थान से 20-25 मिनट का ट्रैक है एंड ट्रैक बहुत सीप है मतलब टायरिंग ट्रैक है सीप है बट हाँ है 15-20 मिनट्स का ही तो आप दो तीन तीन चार ब्रेक लेके यू कैन क्लाइंब अप चलो जी